韩老师，泰拳里边是不是没有接腿摔啊？有。好，本期结束，我们下期见。早年发教程发过，说泰拳如何接腿，如何接腿做摔法，如何接腿之后逃脱。很多网友就说泰拳的腿太重了，一踢说肋骨断了，说不能接腿。 对吧？那当然，你说看很多比赛，K1 规则或踢拳规则、自由搏击规则，说人家泰拳手不接腿，那是规则，人家用泰拳的技术去打的那个规则。那自由搏击或 K1 或 Kickboxing 规则不允许你做接腿，所以人家才没用而已。实际接腿是有技巧的，接腿时候不是直接挨。 而是我们斜线上个步，把力量卸掉一部分去接腿，而且泰拳的接腿有很多种方式。有人说你早期教那个是散打的接腿，我没有学过散打。那当然，泰拳的接腿摔跟散打的接腿摔有的地方很相似，毕竟都是人俩俩胳膊俩腿，儿，对吧？但是接腿之后，包括是用什么摔，泰拳是不允许半摔的，对吧？但是你可以拿脚背啊，或者拿胫骨去破坏人的重心去摔。你可能说泰拳比赛中有的人他就是半。 OK，那是因为裁判没看见，或者他明知道裁判没看见，所以他的教练才这么培训他。所以有些规则是不允许的一些动作，泰拳里面就变成了一种约定俗成的，看似合理但实际是犯规的一种场上允许可以用的技术。所以呢，泰拳是可以接腿的。如果你想看的话，往前翻一翻教程，我们教过好多年接腿的摔法了。